yun puno na yung mga parking guys punuan sana all may angkas <laughs> ako sila may angkas ako wala ay may kasama pala akong may angkas walang angkas ayan o stoplight tayo ngayon guys yun let's go so what's up mga master andito tayo ngayon sa may BGC bale papasok tayo ngayon sa may isang store natin sa ROX bali doon tayo mag-duty yan let's go gaganda ng mga building dito guys yun o oh. kita nyo yan sa likod ko gandang building yun o oh. so nakapila na tayo ngayon guys dito sa may parking tayo ah, na yung susunod kukuha tayo ng parking ticket <sighs> yun na naantay ko si ate magbigay ng ano, ticket yun nakuha na natin yung ticket papasok na tayo sa parking puno na yata yung parking ah daming mga motor oh so bali guys puro motor lang dito guys oh daming mga parang dami ng ano nakapark ayun o punong puno kung puro basta mga alas 10 mga 9 puno na yung parking guys ayun o eh niikot ko yung parking titingin tayo ng bakante wala na yata wala akong makita naikot ko na buong parking wala pa yun, ah, meron daw dun sabi ng guard tara pasok tayo dun buti meron pang space ayan nakahanap na tayo ng, ng space yun o oh. Ayan, isi-center stand na natin yung motor natin. Ayan, nakapark na tayo guys. Ayan. Ayan. Nag-prepare ko na yung ticket ko. Baka, baka mawala pa yung ticket ko. Ayan, 500 yan guys pag nawala. <laughs> sabi ni 59 may gagawin pa naman daw siya dyan may gagawin daw dyan banda eh kunti na lang yung space so yun nakapark na tayo labas na tayo yun, ganda ng building dito guys eh. ayan naglalakad na tayo pasok na tayo ayan lakad na Thanks for watching.